Oh, Oleh saja dari lembur, Pak. <laughs> Atas nama PPS, PPK, Pak? PPS. Oh. Lemburnya asal dari wilayah mana, Pak? Ya, wilayah Cikijing, Pak. Cikijing. Cikijing naik naik sedikit. Naik, sampai, naik, oh, naik sedikit, ya. ya. Artinya kesan dan pesannya gimana, Pak, setelah datang ke Cirebon ini? Ya, lumayan, Pak. Cukup pahit putih sini, Pak. <laughs> Jadi lucu, Pak. Lucunya gimana, coba? Ya, tadi ada yang ikuti antrian pak pikirannya mau ngambil nasi eh pas nyampe cuman buah-buahan pak jadi balik lagi dia pak terus pelayanan ini gimana menurut Bapak? Bagus Pak, bagus. Bagusnya dari mana Pak? Bagus, jadi nasi habis itu ngambil lagi cepat. Berarti Bapak bagus, pernah Pak. ngalamin makan di hotel nggak pakai meja ya? Di lantai ya? Oh di lantai. Gimana kesannya Pak? Jadi ini kurang kayaknya kurang kesiapan biasanya kalau saya kocel itu kan ada meja-meja ya jadi makan itu tiap meja empat orang lima orang biasanya ini kok di bawah tapi bagus pak sebab iya, sebab menurut <laughs> menurut orang pintar tidak boleh makan di piring jadi mak kalau makan kita duduk di bawah nasi di piring oh, nasi di piring Terus barangkali Bapak punya masukan buat hotel sendiri gimana Pak? Nah, kalau lain kali ya disesuaikan dengan kehadiran tamu. Kalau tamu banyak ini ya diperbanyak. Jadi itu kan mejanya cuma masuk cuma kursi meja cuma tiga itu saya hitung terus itu banyak banyak yang ini pak banyak yang tiga lomprang itu di dapur Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Barangkali ada tambahan Pak. Udah lah. Nggak ada ya? Cukup. Oke, makasih Pak ya.